大家好，我是 Coco。今天呢，我要来开箱柯南路跑的一些周边，还有衣服。前提呢，就是去年柯南路跑开始报名，然后我跟我弟就揪了一些我们的家人们，所以呢，就揪到大概有十五个人来参加。所以呢，现在我要开箱十五人份的路跑衣服。还蛮好笑，就是主办单位说，就是昨天开始，请台积电开始送。 然后我们呢，我就在想说，哦，他什么时候会送到？结果下一秒门铃就响了，所以他就送来了。那我现在呢，就是在拆这个箱子，而且它箱子超可爱的，外面有个礼物。 所以它就是里面是长这个样子，每个一袋这样子。好，那我现在就要来找我的。它会上面有就是你参加人员的名称，然后竞赛编号、衣服尺寸，然后还有你的报名的项目，还有场次，然后我们的团名还蛮长的。 <laughs> 哇，他他真的是，因为我们团名有看。 是我真的一个聊我们团名有二十三个名字，然后他就真的是把我们大家的就是团名都打在上面，就还蛮好的。好，然后我的衣服尺寸是 M，所以我来看它大概就是长这个样子，好可爱哦，好可爱，还有袖衣哎，还有袖衣。好，等下我先要。 怎么找我的名字啊？它有编号，我看一下我的编号。哦，它由此可知，它是从上往下的。然后我们这所有人呢，都是推理入门的。 然后除了我表姐一珍姐姐，她是运动毛巾组，所以如果想看其他组别，比如什么黑暗组织组的话，就可以去看别人开箱的影片。 <laughs> 好，等下我忘记是几号，OK。哦，这个好像是我的，是吗？对，这是我的。好，我的是这个，那我要来开箱喽。 耶，好，首先呢，可以看到这个是负跑步的背带，好要来开，哦，兴奋。哦，是长这个样子，就是就是那个这样子的，然后它这边是有拉链，哎，好，关，r y 就是拉链哦，然后第二层是这样子，然后你就把它然后第二层就可以关起来了。好，然后我们这边的图片呢，就有看一下，小兰姐姐、琴酒，小爱，然后这是哦，这是安室透吗？这好像是安室透哎，然后这是柯南嘛，秀一，这是苦艾酒。 然后那个瓦卡， <laughs> 还有阿力博士，哦，还蛮可爱的嘛。Hello，the Running Silver Bullet。好，然后接下来呢，看一下哦，就是那个参加的号码牌，就到时候你就是把它别在你的衣服上，然后他就是看你的号码牌，然后就是报道。 哦，好可爱哦！它有手册哎，路跑手册，好可爱哦。然后是侦探 v s 黑暗组织，后面还有柯南的道具， <laughs> 好可爱！天哪！哦，然后它就是有，哦，它就是有分梯次什么的，然后还有它一些会场地图。 好，赞助商的一些广告，嗯，哦，他就会有讲任务，这边有讲就是他的任务，然后我们都是侦探阵营，我们的任务呢就是完成赛道中所有关卡任务，躲避黑衣组织，然后完成四公里的赛程，好期待哦！ <laughs> 好，现在呢就要来看，耶，T 恤，T 恤就是很一般的。 运动 T 恤，然后它上面有柯南的图案，然后是一个蓝色的造型哦，耶！然后后面有我们的柯南 r u n 耶！柯南滑板哎，哈哈哈哈哈好，然后就没了，哎哦，对，它有附灰针啊，所以回针不是回针。 再讲好，那我附回那个这个，反正就这个这个， <laughs> 你就是可以别你的那个纸，然后上去好。然后我现在要来拆那个甄姐姐的毛巾组，它是，好吧来找它，哦，它的是这个吗？对，它的是这个，好，就要来拆一下甄姐姐毛巾组。 就是我们的差别就是毛巾，就这样子而已。然后他的毛巾，哦，好可爱哦，柯南。好，然后我就要来帮他拆那个毛巾。好可爱的，原本想说没有小爱的图片，结果这包上有小爱的图片，超开心的。耶，哇， <laughs> 哦，好长哦，哦，可爱哦。 但就是感觉就是不吸水啊，它的材质，它的材质感觉不吸水，但就是纪念用的哦，还蛮可爱的。好，到时候呢，我就要来发这些东西来给大家了。然后呢，它还有擦眼镜的布，哦，好可爱哦，它有一个挂钩，就是挂钩，然后就是长这个样子。 来，嗯，它好紧哦。然后，诶，啊，不对，它应该是这样子。对啊。它是这样子。天啊，它是这样子。哦，然后就是柯南的那个，很像柯南的领带。然后就是长这个样子，擦眼镜的布，好可爱哦，变声器耶。这样，这样，好可爱的。看这边还有超多的。 今天还有超多的，天呐！天啊！哇！好了，反正呢，这就是这次的开箱，然后呢，很期待柯南的入跑耶！谢谢观看，呜。